पृथक सुहाग चक्र चले झरितु घुमेरा बादल पारी गगन उघारे बादल पारी गगन उघारे कांति फिजाई रवि शशि आए कांति फिजाई रवि आए धेरन ठंडा अधिक न धूप मेघन बरसा च हल्का सुंदर माला हरित रचाई सुंदर माला हरित रचाई आसन बांधे प्रकृति जमाई आसन बांधे प्रकृति जमाई जंगल झाड़ी लर लर कुदने बाल्य अवस्था विगत भूले का याद दिलाए बर बर झारे याद दिलाए बर बर झारे दृश्यहरूले नयन रसाए दृश्यहरूले नयन रसाए फेरिन थाले पतझर पत्र झार पलाए डगर किनार भेरिन थाले अब लहराले बेरिन थाले अब लहराले हरुनु तन कपडाले वृक्षहरू नूतन कपडाले देखिन थाल्यो सब हरियाली देखिन थाल्यो सब हरियाली लेख पठाओ नया चिट्ठी को किल लाए भनन बसंत को किल लाए भनन बसंत राग सुनाओ कुह कुह गाओ राग सुनाओ कुह कुह गाओ कंठ सुनो लो मधुर प्याला भोग लगाओ तप तप को कोकिल लाए भनन बसंत कोकिल लाए भनन बसंत जानन भन्नु भरसक अंत जानन भन्नु भरसक अंत